à côté du Social Ball Run et euh, il y a déjà beaucoup de monde, on vient d'aller voir. Il y a la pression qui commence à monter parce que moi j'ai un, petit objectif en tête, j'aimerais bien le faire en un pied sur la barre, deux pieds sur le mur et là je fais 270. Donc euh, ça fait chauffer un peu. Mais en vrai, si je fais des bonnes prep et tout, il n'y a, pas de raison que ça passe pas. Mine de rien, j'ai l'impression, moi, un peu. Je sais pas pourquoi. Ah ouais C'est vrai bah, Nous, c'est la première fois qu'on arrive sur un, contest comme ça. Un moment qu'on a attendu depuis longtemps, de rencontrer toute cette communauté et tous ces gars qu'on suit depuis longtemps sur Insta et sur YouTube. Ça fait vraiment plaisir. Ouah, il y a tellement de monde, mec ah, C'est abusé, en vrai c'est tellement rempli putain Je pense que ce spot il a jamais été aussi rempli hein. Là c'est vraiment non Il y a même des gens qui font pas de parcours Qui sont là pour regarder en fait ça qui est fou. Ah, C'est bon, toutes les légendes sont arrivées. Ça fait bizarre, on les a vu tellement de fois en vidéo et là on les voit en vrai. Thank you so much to everybody for being here. This is wild already. So we got biggest set. So something that's never been done at the spot before. We want to see the best new thing done. And then we've got an award for best female and best male of the day. So everybody taking part, that's what you're working towards. If you are not experienced in parkour, do not do this today because we don't want any injuries by anybody. So if you don't have loads of experience and you're not comfortable, don't try this. It's really, really hard. But If you're here and you're an experienced athlete, let's get some crazy shit done, alright? Nice one! Everybody here we go. First, first run coming up, first of the day. First time donc Louis, Louis vient d'y aller en premier, il l'a éclaté. Ah, non, non, non first sketchy moment. It happens. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on. We also have the upward option from the top of the stairs over the rail to the rail. Allons-y, on y va. Allez, allez. Je suis en train de mettre du grip pour que quand je mette mon pied ça glisse pas. We have some gang wizzy boys from France sticking some grip tape on the rail right now. We got uh, an MPD coming up here folks. works to the the Nice. Yeah, yeah, that's his YouTube. Wow. That has never been attempted before. I Morgan. Allez, ça décolle. Allez Mathieu Allez Mathieu Allez. D'accord. Allez, ça bombarde. Le prochain ça va être bon là. Fucking let's go, he's right there. Allez Allez, bombarde. Let's go. Got it! c'est abusé. Il y a tellement de mecs qui s'élancent. Il y en a plein qui tombent dans les marches. Ça fait tellement badé Tu tournes la tête encore. Comme ça, il y, a, un mec qui est tombé dans les marches. Bah, en plus, il y a un sacré drop. Du coup, faut faire gaffe. Team Lloyd Claire qui veut faire euh, side press en descendant genre euh, dans le drop mais c'est n'importe quoi en vrai. Oh, oh, oh, oh See what you're saying? I want to do the dive card. So I want to dive the rail. Yeah, yeah, yeah. Come on, Brody. Come on. Brody. Come on. Here we go. Not 50 power. Yeah, let's do it. Let's fucking go. Come, on. Come, on. Come on. Let's go, yeah. Come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yeah. Come on, come on, come on, come on. y a quelqu'un qui va le pousser avec un caddie, il va arriver à fond, et il va essayer de faire le wall run, c'est abusé. Je crois qu'il l'a pas encore fait, sans, caddie il l'a pas encore fait. Oh, Wir brauchen noch ein bisschen andere Fahrweise. Wir müssen ein bisschen straighter. Exactly. Noch flacher. I thought I was thinking exactly the same. yeah. Come on. You got this. Ah, il, il a, jamais fait le wall run. Genre, euh, il l'a pas fait en vrai et il le fait avec un caddie. C'est un malade. Come on, come on, come on, come on, come on! Mon gars! come on, come on. Je crois qu'il veut atterrir sur un caddie là. Il veut mettre un caddie à la réception et il veut atterrir dessus. c'était incroyable. Franchement, c'était un putain d'événement. La c'est vraiment les boss. Ça fait longtemps qu'on voulait les rencontrer tous. Et là, c'était une occasion parfaite de bouger avec eux, de les voir. Là, on fait une putain de vidéo. J'espère que, vous suivez ça de ouf parce que nous, euh, on kiffe vraiment l'aventure. Euh, là, on se rejoint tous au resto. Et, euh, on va fêter la fin de la jam. Ça va être énorme, remise de récompense et tout le bordel. On va bien manger surtout. Et après, on va se reposer, les gars. dit nous quoi. Ah oui, bien sûr. J'ai pris des photos de baiser, vous voulez voir Oh. Oh. Wow. Nice one. <laughs> T'as vu C'était incroyable cette photo. Scott, il a, il a charbonné aujourd'hui. Hein. <laughs> Ah, il, mérite, il mérite beaucoup plus que des applaudissements. Hein. In third place for the best MBD e after a as Big Wall Open is Dom Fichtenbauer for the Come on, Big Dom! Place, ladies and gentlemen. Matteo from Wizigang for the Unbelievable. I did not think that would happen today. The best NBD of the day goes to Tony Porter! Come on! There you go, that's it, we're all done. Now the is big all open. Let's get the music back on, have a good time. Nice one everyone. il y a une grosse soirée, c'est incroyable. Ils sont chauds, ils sont chauds. Viens, viens, viens, viens avec moi, viens avec moi. Viens avec moi, gros. Hé, eh, je vais passer à Elise t'as gagné 100 balles, mec. Mais c'est qui Mathéo en fait Qui c'est lui On le connaît pas Ouais, C'est pas, pas vraiment des thunes, c'est c'est un putain d'accomplissement. Il va les garder avec lui en fait. Première fois qu'on voit vraiment la store et qu'on bouge avec eux, putain, incroyable. Bon les gars, ah, clairement j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous on a passé un putain de moment. En vrai oui qu'on est un peu comme des fous, genre comme des enfants. Si on fait des vidéos comme ça, si on est autant inspiré, autant déter, c'est grâce à ces mecs là parce que ça fait genre 10 piges qui font des vidéos. Du coup franchement respect à eux pour organiser des putains d'événements comme ça. Ça nous a donné pas mal d'idées quand même. On a envie de faire ça au square. <laughs> non mais en vrai c'est sûr, un on va faire un événement comme ça. Dans quelques années peut-être encore, mais il faut qu'on ramène du monde comme ça. C'est l'ambiance, elle est incroyable. De ouf. Ramener autant de gens au même endroit, ça fait des dingueries et l'ambiance, c'est un truc de malade. C'est que du kiff, putain. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao